Қош Мамадыш Биш Бармақ. Кім залларны қыздыра? Урта, Шәнти, Имә. Кім бірінші урын ала? Урта, Шәнти, Имән. Кім сені қанағылат бермей? Шәнти, Шәнти, вообще уни бермейсің. Кімнің пақмайлы бетмей? Minde Anda Anda Selam Anadolu міне қадір достар сезесіз ме сезесіз ме міне біздің командада қыз дағын бар ілинар міне сен нәрсе ұштап шықтың мында ник міне мен мамадыштан бүйдеймін мамадыш залана өзі біздің шығышны көрсеттерге әсем міне оқтаныштан не ішләп үйрейсің Әйе, э, мен Оқтаныштан. Міне білесің кесе, Оқтаныштан Мамадышқа келі ол тренде. Йылдыз құтылым, сен тройкада. Атлар тройкасында ма? Сен кім? Орта бармақ. Күзгіге қарары. Ну. Нәрсе көресің? Орта бармақ. Оңлашылды ма нәрсе айтасым келе? Жұлдыз, жұлдыз, сен ала деп Біздің мамашта бар бір бик мотор жерлер көп. мына яшілер паркі, мен набережный, кинотеатр. Ах, кинотеатр. Әйе, болдым мен анда кеше Титаникның премьерасында. Әйянсы бар, бар, бар, бар. Қарал, жұлдыз, жұлдыз, де. Әйтәлер қонақ болсаң, тыйнақ бол деп. Егіт болсаң, ойық бол дейлер, Ленар. А, точно, точно. Мен де қонақ бейт, Якутиядан қайттым Әстәғфирулла, сіздің реквизитта сөйләшәмін. <laughs> Деме қадір достар, әне біз шундый көңіліні құда башлап тағын жіберебіз, кеттік достар! Көпігіз білмейм. Әмма дәлекен Мамадышта қызлар хоккей командасы бар. Әйдәгіз әлі шуларның тренировкасын қарап кетейік. Бә, короче, име, сен әнәтігіне көресің ме? Шуны сул бортқа кетіріп сылайсың, аңладың ма? Ә сен көресің ме әнәтігіне? Шуны оң бортқа кетіріп сылайсың, аңладың ма? Әтей, біз өзімізге ала егітлер таба алмай шақпы. Білмеймін, ана қыз мені топтайлы, сен гүл мазгасын шаш! Борығыздағын білем. Мамадышта бассейн түзейлер. Әйдәгіз әлі көз алдығызға кетірегіз міне мамадышта бірінші егітлер синхрон езу командасы так сіз сіз әзірмін да шығасызбы сіз жоқ ма әзір кеттік во шеп малай шеп қара сіз нәрсеге жилет но біз үйде білмейміз бен. ну ансы проблема түгел решим решим қараңыздар біздің бір условие бар Біздің условие шондай бассейнда 40 градус боларға тиіш. Температура ма? Но температура болса даяр, иә. Ясы емес, ясы емес. Иә. Не, Қара, қараңыз, сіз неше каскада? Лек бит әлі біздің бассейнда мында ремонт бітмеді. Бошыңа кирпич келіп түсте бір дәрәхәт болмас. <laughs> Тәк, егітлер, тизден яңа ел жиылығыз әлі, жиылығыз әлі, менің бүләкләрім бар. Қоя қоя, нинди бөлек, нинди Менә бөлек. сиңа алмаз, деме сиңа кишер. Сен меңа қуяным демекші боласың ба? Юк, баядан бирле ишең бугырды инде аша әле берәр нәрсә. Ә менә сиңа, сиңа толковый словарь. Нәрсе ясың оны? Сүзләр өйрәнә тор. Бу уенда булмаса да киләчәктә булыр. Ә менә сиңа шарик, лошарик. Йо, мен бұл қызды бірақ қошан шешемеймін, мұны шешеме, шешемеймін. Ленар, сиңа одеколон. О, рахмет, брата. О, рахмат, рахмат, Рахмат, рахмат. Рахмат. Юк, туктагыз әле. Ә кайда миңа бүләк? О, Йолдыз, менә үзең беләсең бит, име? Менә иң, әлбәттә сиңа бер бүләк бар. Иң яхшы бүләк ул үз кулың белән ясаган. Шуңа күрә тот бишне. Ә без дәвам <laughs> итәбез, дуслар. көз алдыңызға келтіріңіз мамадышта романтик ленар мында шындай тұман шындай ес келі Әйе, әйет үйлердің юлдары жизаводы қаралы юлдыз менім сен әгім бар міне менім сені қойнар аша құрасым келе ай керек мені сен бит өзің қойнар әйе шул менім температура отыз ярым ленар сен бар мен екілі Фәрит булдыралды мені, рәхмәт аңа. Ленар, миңа тегендә ниндидер егет нәрсә дип әйтте. Бар әле, күрсәт шуңа. Я, нәрсә дейсең? Нәрсә? Нәрсә? О, Ю <laughs> нормальный шутник икән. Да неужели синең койрык бар? Дәгән. Ленар, <laughs> яра, ә без кайчан елка бизибез өебездә? мына как раз қошан дегетленің колония поселениесынан жіберелер соң обязательно так свидание бітті ярар пока ямен давай қадірлі достар нәрсе дәскелі ұзақтан бізге Тотар лигасы дүресіне бик көп нәрсені берді енді біздің деген яшілерге орын беру уақыт жеткендір ә татар лигасы сиңа бик зор рахмәт төртінші ел беш бармақ сахнада ойнай жырлай би хам, Күлдерә! Без китәбез диеп, сез еламагыз. Разминкада безне көтеп Калыгыз! Сезнең белән биш бармак куәт командасы иде. Рәхмәт дуслар.